entropía é a tendencia de enerxía á orde. Eh, en contraposición á entropía, que é a tendencia de enerxía ao caos. O concepto de entropía de, da termodinámica, non? é dun ámbito moito máis científico. Neste caso, eu a maneira na que o entendo é moito máis filosófico. Non? Para min, o que, o que para min representa é esa tendencia natural de algo a ordenarse. Non? eu o que buscaba pois, era un concepto, unha palabra que, que representara a miña sensación no, da, da música que facemos eh, a maneira na que os temas son compostos eh, na que son construídos no? a sensación que teño pois é esa, non? que os sonidos que se, que se van organizando como de maneira natural ou casi aleatoria non? e, que, e que así desa maneira natural van collendo unha estrutura moi organizada creo que que entendemos a música a música que facemos pois, unha forma bastante parecida os tres, non? Tanto cando eu estou sentado no piano, pois, desenvolvendo algo, como despois cando nos xuntamos os tres, o trío, con Horacio e con Iago, e, e seguimos pois, traballando no tema e seguimos pois, construindo, non? E compoñendo de alguna maneira. Non? Eu non sinto que estea creando algo ou inventando algo, o que sinto é que de unha maneira moi natural todo se organiza, todas as notas están aí organizadas de un, de un xeito moi, moi natural eu o que teño é que encontralo, non? Non, non sinto que o estea creando, sinto que o estou encontrando algo que xa está de maneira natural organizado aí. No sé qué...